Web yw'n enwi, dwi'n dod o Cedydd, dwi'n gweithio'n ardaloedd Gwent, a dwi'n hapus iawn i cefnogi'r alwad am addysg Gymraeg i bawb. Dwi'n credu bod hynny yn ofnadwy o bwysig. Um, o'n i wedi methu y dysgu Cymraeg yn hunan yng Nghaerdydd, ys i ysgol Saesneg, ac rhwng y ddau ohonyn ni, oedd ni ddim yn hoff iawn o'r Gymraeg o gwbl yn yr ysgol, ond mae hynny'n eitha naturiol i lot o bobl sy'n cael addysg Gymraeg trwy gyfrwng y Saesneg. Mae Gymraeg jyst yn rhyw pwnc bach iawn a bod na ddim lot o gefnogaeth iddi hi. A mae rhaid i ni newid hynny ac os ydym ni'n cael addysg Gymraeg i bawb, bod pawb yn dysgu rhywfaint o pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg, dwi'n credu bod hynny yn peth da. Ydym ni eisiau cael gwared o ysgolion Cymraeg? Wel na, gan ni ddim. Wrth gwrs bod ni ddim eisiau cael gwared o ysgolion Cymraeg. Mae'n bwysig iawn bod addysg cyfrwng Gymraeg ar gael, ond dyw dysgu Cymraeg yn ail iaith fel mae ar hyn o bryd ddim yn gweithio. Mae rhaid i ni ehangu y ddapariaeth, mae rhaid i bawb cael rhywfaint o, o pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn defnyddio'r iaith fe bod yn dod yn naturiol. A dwi'n hapus iawn i gefnogi'r alwad yna.